9 aydır İsviçre'ye gelmişim. Ben bir mülteciyim. Hayatım belli değil. Yani hala bekliyorum. Burada oturuyorum şimdi. Yaşama yerim, oturma izinim yok. İsviçre'de kampta bekliyorum hala. 9 ay içinde ne oturma iznim var, ne uykum var. 5 kez sürkuluş doktoruna gittik, kafayı kaybettik. Ben bilmiyorum burada ne, neler geçiyor ne geçmiyor. Annem vefat etti. Annenin eline verdim. Altay yer altında bir yere bunlar diyorlar ki bunker diyorlar yer altında kaldım. Kafalar gitti arkadaşlar. İlk kampta 6 ay kaldım. Çok pis bilmiyorum yani bir parça yerde affedersiniz ama gerçek bir şeydir yani. Çok küçücük bir yerde yani sağda tuvalet var solda yemek yeme yeri Ortada yatak yeri. Öbür tarafta da duş alma yeridir. Altı ay oraya kaldık. Ben bu hayatta bir şey göremedim. Ha. Yer altındaydı şöyle bile bir han gibi bir yerde. Ama çok pis. Her millet her taraftan geliyor. Hala gelmeyen millet devam. Herkesin bir sıkıntısı vardı. Sıkıntı altında kaldım. Daha belli değil. Burası İsviçre'deki kanun çok zor arkadaşlar. Biraz yani baya bekleter insanı. Bilmiyorum bunlar niye bu mültecilerle böyle devreniyorlar. Suç nedir? Bir mülteciyi götürüyor, yer altına atıyorlar. Çalışamıyorsun arkadaşım. Oturma izinin yok. Hepsinin boş verdi. Senin hukukun yok. Ben kafayı kaybetmişim arkadaşlar. Yani insan böyle olamaz. bir önemli değilsen kimsen, kim değilsen, nereden geldin, nereden gelmedin adın ne bilmiyorum. Müslüman mısın? İsevi misin? Bilmiyorum. Yahut mısın? Bilmiyorum. Ayı mı? Aya mı tapıyor musun? Bilmiyorum. Denize mi tapıyorsun? Önemli bu değil arkadaşlar. Önemli olan senin içinde bir parça kalp var. İnsan mısın? Biraz insanlığı tanıyor musun? Kimse yani bir mülteciyle böyle devranmamışlar. Bu hayat beni mecbur etti. Bu soruna kaldım yani geldim şimdi. Burada hala bekliyorum. Baktım. Sağ sol her tarafı gittim. Hatta hala arıyorum. Bir iş aramaya çalışıyorum kendime. Daha dört kuruş para alayım. Onların veren parası bana bir şey olmaz ki. Ayda veren parası benim sadece yemek paramdır. Ben ayakkabı, bilmiyorum başka falan filan bir şey alamazsan o para sana yetmez. Hala iş arıyorum. İş bulamadım. Adam gidiyor. Çalışmaya gidiyor. Oturma izni yok. Sana veren kart ne bileyim her, her ülkede oturmuşsun. Ben misalın yani oturduğum ülkede şöyle bana küçücük bir kart vermişler. Bu kart benim işimi görmüyor arkadaş. Adama gidiyorum. Kolay gelsin abi çalışmak istiyorum diyorum. Multacıyım sıkıntım sorunum var. Çalışamazsın. Ondan sonra bu durum seni mecbur ediyor. Okul diyorlar. Sen okula gidiyorsun. Abi okula oturuyorsun. Senin kafan nerede? Sen neyi düşünüyorsun? Kafa yerde değil. 9 aydır buraya gelmişsin. Hala dilden bir kelime anlamıyorsun. Senin kafan, beynin yerde değil. Beyin aileyi düşünüyor. Beyin bir şey düşünüyor. Gece yatağa gidiyorsun. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, hap alıyorsun. Bir şey çalışmıyor. Uykun yok. Ben kendi ailemin Annemi kaybettim. Kalbimin bir parçası. Daha hala unutamıyorum. Ama hayatım da belli değil. Ne olacak ne olmayacak. Ağladım yani hala açığını söylersem şu ana kadar uykum yok. İlaçlarım var odamda. İlaç alıyorum. Doktor bana diyorlar ki demişti ki sen her gece bir tane ilaç bir saat yatmadan önce ilaç almalısın. Ben her gece iki tane içiyorum İlaç çalışmıyor. Haplar çalışmaz. Canım tehlike altında. Gidemem. Derba, derbe yemişim. Benim bütün canım. Her tarafım yaralı. Kesik her tarafım. Kemik mimiğim kırı. Gidemem. Gidersem ters keserler adam beni ters söylerler. E burada ne hala bekliyorum. Burada bekliyorum kilitlenmişim. Yap bir şey elimden gelmiyor. Kendi ailemi de özlemişim. Küçük kardeşim, biraderim, babam. Ama gidemem.